What up, my Check, check, check. Huh. Totally check, check. How you, great? Esa llama nunca se apaga Soñamos por la madrugada Los años pasan con la vida y nada nos separa Se apaga Soñamos por la madrugada Los años pasan con la vida y nada nos separa El brillo de esa joya no me dice nada Ese money no me sacia, only la, Se acabó la trama, se acabó tu show Lo bajo más abajo que ya con dembow Bombo, caja y papel Fumando más de lo debido, sumo y olvido Veo todo diferente y esos ritmos. No temo caer en el olvido, incluso a mí me esquivo Solo tengo un papel y un boli pilo de amigos uh. Ya mucho currao, mi pep, eh, dile que dice, dice donde pise, a eclipse dice Por muy caro que me salga, siempre fiel a las raíces Cuando estamos solo juntos ninguno dispara Ellos saben bien lo que pasa Este amor nunca se apaga Siempre estará encendida la llama La ganas Las letras salen sola, cuya y calla El pepetano está en los barrios, está en la casa Después de tanto el en la calle, la no habla Nos ponemos un ritmo, destrozamos la cancha Aquí no sobra fías de tu que esperabas Somos como los rapper, disfrutamos y ya está Cuando estamos solos juntos, ninguno dispara Ellos saben lo que bro I came as Solomon to a people that was lost. I came as Jesus, but they nailed me to a cross. I came as Harriet Tubman with the truth to sojourn sojourner. Other times I had to come as Nat Turner. They tried to burn me, lynch me, and starve me. So I had to come back as Mark. you see your devil dead. Oh, yeah. That's what you say when you take the devil's crown. Oh, yeah. Stay alive, all things will change around. Oh, yeah. What? Oh,